Are you ready?「黙ってる今を逃したくない」「もっと君の熱い ¡Mamá! 虫の言葉で書き綴った手紙がここにある灼熱の愛は時間の声と国無理な視線の先がにし最後にたどり着く Let me go, let me go 燃えるエナジー炎よりも熱く Let me go, let me go 心のまま